ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም ድምጻችን ለነጻነታችንና ለሉዓላዊነታችን በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባና በተለያዩ ክልል ከተሞች ሰልፍ ተደርጓል። የውጭ ኃይሎችን ጣልቃ ገብነት እንዲሁ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ሁለተኛ የውሃ ሙሌትን አስመልክቶ እየተፈጠሩ ያሉ ጫና ጫናዎችን የሚቃወም ሰልፍ በአዲስ አበባ ተካሄደ። የከተማዋ ነዋሪዎች የውጭ ጣልቃ ገብነትን ባወገዙት በዚሁ ሰልፍ ላይ የሩሲያና የቻይናን ፕሬዝዳንቶች በምስል በአደባባይ ይዘው የወጡ ሲሆን ሩሲያና ቻይና ከኢትዮጵያ ጎን በመቆማቸው ምስጋና ስለማቀረባቸው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ሩሲያና ቻይና በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ላይ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሊወጣ ታስቦ የነበረውን የጋራ ውሳኔ ሀሳብ በመቃወም ከኢትዮጵያ ጎን መቆማቸው ይታወሳል። በአዲስ አበባ ስቴዲ ስታዲየም በነበረው ሰልፍ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለሚደረግብን ጫና አንበረከትም ሲሉም ተደምጠዋል። እኛ ኢትዮጵያን ማንንም ለመጉዳት እንደማንፈልግ ሁሉ ማንም እንዲጎዳን አንፈቅድም ያሉት ወይዘሮ አክለውም በራሳችን ወጪ የምንገነባውን ግድባችንን ለማስቆም ያልፈነቀሉት ድንጋይ ያልሸረቡት ስራ የለም፣ ነገር ግን አይሳካላቸውም ብለዋል። የአሸባሪውን ህወሓት እጅ መቁረጥ ድጋፍ የሚያሰጥ ይሁን ተቃውሞ ቀርቦብናል ሲሉም ተናግረዋል። የአሜሪካ መንግስት የጣለውን የቪዛ ክልከላ ዳግም እንዲያጤነውም ጠይቀዋል። ኢትዮጵያውያን ጫናዎችን መቋቋምና ማሸነፍ የሚችሉት በጋራ መሆኑን አውቀው ልዩነታችንና እርስ በርስ መጠራጠሮችን በመተው በአንድነት እንዲቆሙ ምክትል ከንቲባዋ ጥሪ አስተላልፈዋል። አስገዳጅ በሆነ መልኩ የትምህርት ማስረጃዎች ሕጋዊነት ሊጣራና ሊረጋገጥ ነው። የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ በማንኛውም የትምህርት መስክ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው የትምህርት ማስረጃቸውን ህጋዊነት ሳያረጋግጡ በተለያዩ የስራ ዘርፍ ተሰማርተው የሚገኙ ምሩቃኖች አስገዳጅ በሆነ መልኩ የትምህርት ማስረጃቸው ህጋዊነት እንዲጣራና እንዲረጋገጥ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ዛሬ አሳውቀዋል። ቀጣሪና የሙያ ፍቃድ የሚሰጡ አካላት፣ ወላጆች፣ ተማሪዎች የሚመለከታቸው ሁሉ ህገወጥ የትምህርት ማስረጃ መከላከል ሀገራዊ ኃላፊነቶቻቸውንም ይወጡ ሲል ኤጀንሲው በጥብቅ አሳስበዋል። የሼህ ሆጀሌ ቤተ መንግስት እድሳት ሊደረግለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በጉለሌ ክፍለ ከተማ የሚገኘውን የሼህ ሆጀሌ ቤተ መንግስት ጎበኙ። ጉብኝቱንም ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሀሰን ጋር በመሆን ያካሄዱ ሲሆን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም ተከናውኗል። የሼህ ሆጀሌ ቤተ መንግስት ጥንታዊና ብዙ ስልጣኔ ባልነበረበት ጊዜ ለከተማዋና ለአካባቢዋ ስልጣኔ ሲያጎናጽፍ የነበረ ታሪኩ ሊነገርለትና እንክብካቤ ሊደረግለትም የሚገባ መሆኑን ከንቲባዋ ገልጸዋል። መንግስቱን ለትውልድ መማሪያ የታሪክ መንገሪያ ስፍራ እንዲሆን ከተማ አስተዳደሩ እድሳትና እንክብካቤ ለማድረግ እቅድ ይዟል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለበትም ተናግሯል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሀሰን ለቤተ መንግስቱ እድሳት የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸዋል። ሳውዲ አረቢያ በ11 ሀገራት ላይ ጥላ የነበረውን የጉዞ እገዳ ማንሳቷን የሳውዲ ሀገር ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የሳውዲ አረቢያ የዜና አገልግሎት እንዳስታወቀው በሀገሪቱ ላይ የጉዞ እገዳው ተጥሎ የነበረው የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ታስቦ ነው። የጉዞ ክልከላው ቢነሳም ከሀገሪቱ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚጓዙ ሰዎች በለይቶ ማቆያ ውስጥ መቆየት እንደሚጠበቅባቸውም ተነግሯል። የዜና አገልግሎቱ የሳውዲ አረቢያ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተር ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ፣ ጀርመን አሜሪካ፣ አይርላንድ፣ ጣሊያን፣ ፖርቹጋል ፖርቹጋል፣ ብሪታንያ፣ ስዊድን፣ ስዊዘርላንድ፣ ፈረንሳይ እና ጃፓን ላይ ተጥሎ የነበረው ጉዞ ክልከላ ነው የተነሳው። በዚህም መሰረት ከዛሬ ጀምሮ ከ11 ሀገራት ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚጓዙ ሰዎች ያለምንም ክልከላ መግባት እንደሚችሉ የተገለጸ ሲሆን መንገደኞቹ ሳውዲ ሲደርሱ በለይቶ ማቆያ እንደሚጠበቅባቸውም ተነግረዋል። የጉዞ ክልከላው በዘጠኝ ሀገራት ላይ እንደተጣለ የሚቆይ መሆኑ የታወቀ ሲሆን ክልከላው ከሚጸናባቸው ሀገራት ውስጥ ፓኪስታን፣ ብራዚል፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ቱርክ፣ ግብጽ፣ ህንድ እና ኢንዶኔዥያ ይገኙበታል። የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በድብቅ ጋብቻ መፈጸማቸው ተሰማ። ይህ ጋብቻ ለቦሪስ ጆንሰን ሶስተኛው ሲሆን ለባለቤታቸው ሲሞን ደስ የመጀመሪያው ነው። የ56 ዓመቱ የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ከ33 ዓመቷ ካሪ ሲሞን ደስ ጋር በዛሬው ዕለት በዌስትሚኒስተር ባለው ቤተ ክርስቲያን በድብቅ ጋብቻ መመስረታቸውን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ጋብቻው በድብቅ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ባለቤታቸው የቅርብ ወዳጆችና ቤተሰቦች ባሉበት ተፈጽመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ጋር ጋብቻ የፈጸሙት ደስ ከአንድ ዓመት በፊት ቦሪስ ጆንሰን በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው ሆስፒታል በገቡበት ተመሳሳይ ወቅት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ልጃቸውን ሆስፒታል ተገላግለዋል ተብለዋል። በቪየትናም አደገኛ ነው የተባለ አዲስ የኮቪድ-19 ዝርያ ተገኘ። አዲሱ ዝርያ በአየር አማካኝነት በፍጥነት የሚዛመትና አደገኛ መሆኑን የቬትናም ጤና ሚኒስቴር ገልጸዋል። በቬትናም የተስተዋለው የኮቪድ-19 ዝርያ በብሪታንያና በህንድ የተገኙ የቫይረሱ ዝርያዎች ውህድ ሲሆን በአየር አማካኝነት በፍጥነት የሚዛመት መሆኑንም የቬትናም ጤና ሚኒስቴር ነጉየን ሎንግ አስታውቀዋል። ይህ የኮቪድ ዝርያ ከዚህ ቀደም ከነበሩት የበለጠ ተላላፊ በመሆኑን ያስታወቁት የጤና ሚኒስተሩ በጣም አደገኛ ነው ሲሉም ገልጸውታል። ሚኒስትሩ እንዳሉት አዲሱ የቬትናም የኮቪድ-19 ዝርያ ሊገኝ የቻለው በአንድ በቅርቡ ታሞ ወደ ሕክምና ማዕከል በሄደ ግለሰብ ላይ በተደረገ ምርመራ ነው። አዲሱ ቫይረስ ዝርያ መለያ ኮድ ገና ያልተሰጠው መሆኑን ሚኒስተሩ አክለው ገልጸዋል።